Ini adalah tentang waktu yang berlalu, tentang hari yang terlewati, tentang rindu yang tertuju, tentang kenangan yang tak terulang. Ini adalah sebuah kisah untuk kita. Ini adalah sebuah kisah, sekeping potongan kecil dari kisah kita. Termulai saat matahari menyapa pagi, saat suara azan berkumandang. Azan dari kalian yang nanti tak akan pernah terdengar lagi. Suasana sholat berjamaah yang nanti akan kurindu. Suara merdu lantunan Quran kalian yang nanti akan ku kenang Kemudian kita menghabiskan sarapan pagi bersama dengan menu yang sudah ada. Terima kasih untuk kalian telah mewarnai pagi hariku. Kita menghabiskan waktu bersama, bergerak bersama, bercanda, tawa, bahkan tangis pun bersama. Kita belajar bersama, mengisi soal-soal sulit. Kita bersama, semua itu kala akan kurindu. Lalu, saat matahari sepenggal naik, aku akan rindu masjid. Masjid yang diisi dengan suara ayat suci Al-Quran dari kalian. Masjid yang ramai akan suara selawat kalian. Masjid yang begitu hidup akan kehadiran kalian. Bersama kita beribadah kepada Allah. Begitu terasa nikmatnya hidup saat bersama kalian. Sebab nanti ayat suci Al-Quran tak akan pernah dibacakan lagi bersama kalian salat duha kita tak akan pernah lagi bersama kalian dan salawat tak akan pernah lagi bersama kalian dengan suasana yang sama semuanya akan kurindu saat dimana kita bermain bersama bercanda bersama mengisi waktu bersama, menonton TV, atau bercengkrama, ngalor gidul, membahas yang lain-lain. Hingga sesekali obrolan kita begitu jauh ke depan, menyusuri setiap cerita yang akan datang, atau bahkan Sesekali kita bernostalgia, menyingkap cerita yang telah terkubur lama. Lalu nanti, saat aku telah pergi, siapa yang akan menjadi penceritaku? Siapa yang akan menjadi pengisi dari ceritaku? Tentu bukan kalian lagi. lalu kehadiran kalian kehadiran kalian akan kurindu tawa kalian ekspresi kalian sekali ada yang tersenyum atau bahkan cemberut tetap semangat jangan lupa akan bahagia biar kita gak cepet tua Semua cerita tak akan pernah bisa terkisahkan dengan jelas. Hanya bisa tersimpan dalam memoriku. Butuh begitu banyak kertas untuk tempat setiap cerita bersama kalian. Butuh begitu banyak pena untuk menuliskan setiap nikmat bersama kalian. Butuh begitu banyak waktu untuk menceritakan betapa indahnya kisah bersama kalian. Hingga sampai matahari terbenam, kita tetap bersama dengan rutinitas kita yang dilakukan bersama. Sampai pada malam, saat matahari malu akan sinarnya kita akan menutup kegiatan kita bersama. Ah, begitu indah kebersamaan kita dalam sebuah kisah dari sekeping potongan kecil kisah kita. Aku bahagia melihat kalian tertawa walau bukan karenaku. Aku begitu bahagia melihat kalian yang bercanda begitu lepas, tertawa begitu hangat, walau tanpa ada aku di dalamnya. Aku akan rindu setiap tawa, tangis, dan cerita kalian tertawa, tetap tersenyum, walau kadang hati begitu perih. Tetap tersenyum, walau waktu terkadang tak bisa berkompromi akan pertemuan kita yang tak selamanya. Tetap semangat untuk kalian, teruntuk adik-adikku. Terima kasih telah mengisi setiap kegiatan di dalam hari-hariku. Aku akan rindu. Teruntuk waktu yang berlalu, teruntuk jarak yang mencipta rindu, teruntuk kita, para pengisi cerita. Saatnya ini tentang langkah, kisah, sejarah.